<laughs> estoy enérgico y atención, no fare esto porque te fai mal <laughs> Buongiorno cari amigo, da Pablo. el giorno de hoy voy a fare 5 ejercicios con estas bandas elásticas, con estas bandas elásticas eh, se pueden hacer eh, ejercicios de isometría, ejercicios para tonificar nuestro cuerpo. El giorno de hoy, estos cuatro ejercicios, para gamba te van a ayudar a a potencializar, a tonificar, a guadañar un poco de, potencia, aunque de velocidad en tu performance. Tu yoga básquet, parabolo, eh, tenis, te va a servir estos ejercicios. Y si tú no yoga tenis ni parabolo, va bien, al menos seis tónico a casa. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, movimiento en el posto. Mueve un poquito el brazo, aunque le gamba. Vamos a hacer estos ejercicios. Yo los voy a repetir dos vueltas. Ecco así, tú estás ahí en forma, lo falla a casa tranquilo, tú lo repites a casa de 2 a 3 vueltas. aspecto que tú fai, que tú fai estos ejercicios fine a la fine. <laughs> ok, y si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Como puedes guardarte, o la, la, la, banda elástica blue 4 puntini y la y la nera 5 puntini que es più resistente. Si tú no hay la più resistente, va bien, prende Cualunque banda que todavía en casa así, pues eh, chaleñamos, ok, perfecto, vamos a iniciar vamos a iniciar con, nuestro eh, con nuestro primo ejercicio. vamos a, primo lo voy a hacer con, con la più chamo con la più debole y luego voy con la più con la più dura, con la nera ok, nuestro primo ejercicio Nuestro primo ejercicio ¿Qué vamos a hacer, vamos a meter la, la banda elástica, vamos a hacer pues este movimiento ta, ta, pues este ta, como una atleta Vamos a, a solevar la gamba lo più alto posible. ¿Cuánta vamos a fare? Vamos a fare, vamos a fare 15. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Cambio de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, cambio, cambio, cambio. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ok perfecto, perfecto, perfecto Cuál es nuestro primer ejercicio eh, tu riposa vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejercicio vamos a hacer jumping, ya vamos a hacer esto, abro y chiudo, abro y chiudo, abro y chiudo siempre con la banda elástica. Nuestra próxima serie lo faccio con la, con la nera, con la più resistente. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via, vamos a hacer 30. 1, Perfecto. Perfecto. Pues este es nuestro, nuestro segundo ejercicio. Ok, voy a proponer el terzo. El terzo, prendo, prendo el <laughs> prendo el tapete, el tapete porque ahí no me facho vale la, el ginocchio. Tú acá se lo vais en un tapete, mete la chugamano. Ok, vándalo acá. En ginocchio, en ginocchio, en ginocchio. Salgo, ta, abro, uno, 2, 3, extiendo, cambio de gamba, va, 3, 3, 1, 2, 3, cambio de gamba, cambio, cambio, ta, ta, 1, 2, 3, ok, perfecto, de nuevo, de nuevo, dai, dai, 1, 2, 3, aterra, aterra, si va, si va, cambio de gamba, cambio, 1, 2, 3, Último, último último último último último Uno, dos, tres. Perfecto. Perfecto. Terzo ejercicio. Vamos a hacer el cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. es tipo mountain climber. Tipo mountain climber. Tipo mountain climber. Guárdalo, va. Tipo mountain climber. Con uno, va. Uno. Due. 9 10 ok perfecto perfecto adesso facciamo una piccola pausa e iniciamos de capo uh, uno nessuno regala niente niente tutto questo costa questo no se acquista en supermercati questo es niente crema no questo es sacrificio eh, sacrificio voluntad dedizione en español dedicaciones ok perfecto eh, adesso cambio cambio cambio vamos a meterle la, banda más resistente más resistente más resistente la nera la nera abbiamo fatto primo 15 vamos a fare 12 12 12 lo voy a fare de frente, de frente de frente ta ta ok prepárate piego ginocchio, schiena diritta, uso la forza all'addome, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ultimo, 12, perfetto, perfetto, se sente no? Se sente no? Domani sentirete il dolore al gluteo, la gamba, 3, 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madre de dios 60 60 ok vamos a hacer eh, 20 jumping ya 20 20 20 20 20 ok prepárate, 3 2 1 Ay, ay, ay. ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? Vamos. El tapetino. El tapetino, dai. Ay, el tapetino. Siga el tapetino. El tapetino. El tapetino. Me extraño, me extraño. Me extraño. Me extraño. Ok. 3, 2, 1, Vía. 3, 1, 2, 3. echando Cambio. Ta, ta. 1, 2, 3. y ok 3 ta 1 2 3 y scendo ok cambio cambio cambio 1 2 3 y ta ta ta ta ultimo ultimo ultimo ta ta 1 2 3 y scendo dai último, último. ultimo ta ta 1 2 3 y scendo ok Perfecto perfecto ah, ah, ah, se siente, se siente par continua el el, el mountain climber mountain climber con una sola gamba mountain climber mountain climber vamos a fare 12 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok. Uh. Eh. Ah. Ok. Voy a finalizar con el último. Dai. Con el último. Con el último. Con el último. Vamos a hacer un poquito de aductor. Vamos a hacer cuesta. Ok? Vamos a hacer 12. Vamos a hacer 12. Chao Chao vamos a fare 12 12 3 2 1 via va 1 2 un video 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 faccio un video un allenamento un allenamento va si va 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Hai la bambina vecchiere che stai facendo? Un allenamento, un allenamento. Quando sei più grande lo fai. Adesso no, adesso no. Ok, ok, <laughs> che tal? Lo ripeto nuovamente, ultima volta. Ultimo, ultima, ultima, lo ripeto. Dai, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 mi fermo 1 2 3 ah, ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 con l'elastico ci sono tantissimi esercizi però oggi solamente faccio ho fatto 4 esercizi Yo espero que estos ejercicios te sean útiles en tus entrenamientos, en tu performance. Voy a mejorar un poquito la, coordinación, eh, la fuerza, la resistencia. Voy a hacer, voy a hacer ejercicios de rehabilitaciones. Eh, Qué mejor que hacerlo con estas bandas elásticas. Tú las portas a cualquier puesto donde tú vayas, Ok? Gracias miles a todas las personas que han fatto estos ejercicios. Eh, tu comentario Mira cobato de cuore Paolo.